Ciao ragazzi, siamo qui a ECMA 2022 con eh, Jim Girimoto per andare a vedere quelle che sono le novità di quest'anno. Sappiamo benissimo che sono poche, ma noi siamo curiosi ed andremo a vederle. Seguiteci! take one, take one, take one. Thank you. Wow.